Halo, halo apa kabar? Baik enggak? Hari ini bagaimana daftar member ya? Kalau mau belanja pakai member dulu kan? Pertamanya sama ya, pakai www.indorasa.com ya. Mau belanja pakai indorasa.com. Terus, hmm, sudah daftar kan? Hapus dulu. Ini daftar ya, saya hanya daftar pertama. Pertama saja ya, yang keduanya cuma login ya. Daftarnya pertama saja, mau belanja cuma login saja ya. Oke, mulai tinggal kita macam-macam ya nggak usah cuma saja ya ini saja terus bikin dulu ya kita kan bikin dulu kemudian terus terus oh biasanya pakai member ID kan ID nya aja terserah namanya apapun terserah di sini ya kemudian terus bikin password dua ya password sama password ulang lagi ya lagi biasa kan kemudian namanya nama asli boleh nama cantik pun terserah biasanya kayak ini ya kalau mau pesan barangnya apapun itu bisa kan kayak ini saja ya terus HP saja ya HP Alamannya ini berapa terus oh, HP ya ini HP itu kan biasanya koreanya sudah selesai ya bukan nama HP saya ya Jadi, contoh saja ya oke daftar dulu udah selesai ya semuanya terima kasih mulai belanja bisa ya sekarang ya oke thank you